түркістан облысына келін болып түскеніме біраз уақыт болып қалды ата-енемнен күйеуім екеуміз бөлек басқа үйге шығып кеттік бірақ мені алаңдатқан бір жайт бар ол көршіміздің үйіндегі өзбек келін сол туралы айтқым келіп тұр онымен осыдан екі жыл бұрын жолығып қалғанда бұл жаққа қалай келгені туралы баяндап берген алайда оны көріп жүрегімнің езілгенін ай негізінде өзбекстанда туылған өзбек азаматшасы екен мектепті үздік бітіріп ата-анасының қолдауымен қазақстанға оқуға түседі мүмкіндігінше тезірек барғысы келіп ертерек жинала бастады баратын қаласы табиғаты ерекше ауа райы құбылмалы алматы қаласы ең ерекше қала ата-анасымен жақсылап қоштасып көздерінен қимастық сезімі білінсе де жаңа өмірге қадам басуға асыққан ол тезірек қазақстанға барсам екен деп ойлады көздерінен мөлтілдеген жастары моншақтай төгіліп анасы мен әкесі қыздарын қимай қала берді ұзақ сапардан соң армандаған қаласына жетіп ол жерден тұрақты жататын пәтерде табады көп ұлтты мемлекет екенін көп естіген диана келген беттен жатырқамай адамдарынан жылы шырайлы нұрды сезінді үлкен қалада бөтен мемлекетте күндері өтіп жатты көп достар тауып көңілі көтеріліп үлкен өмірге үйренісе бастады оған жаңа өмір қатты ұнаған кейде еліне қайтқысы келсе де кейде мүлдем кеткісі келмейтіндей сезімде жүрді күндердің күнінде өмірі күрт өзгерді себебі өмірінде жаңа адам жаңа таныстық пайда болды қазақ жігітінің көңілі өзбек қызына ауыпты басында олар тек дос ретінде сырласа бастады дос болса да екеуі күнде жолығып оқуға бірге барып бірге қайтып денаны ерінбестен пәтеріне дейін апарып тастайтын арада біраз уақыт өтті екеуінің жұптары жазылмай үнемі бірге жүрді екеуі болашақтарын бірге армандап көп балалы ата-ана боламыз деп жоспарлап жүрді қанат өзінің өзбек қызына ғашық болғанын онсыз өмір сүре алмайтынын ұғынып ол туралы ата-анасына айтуға бел байлады оқудан демалысқа шыға сала сүйіктісімен біраз уақытқа қош жасып, үйіне туған өлкесіне келді ата-анасымен мәре-сәре болып әпке қарындастарымен қауышып үйінде қанат үйінен шалғайда кеткендіктен бір жылда бір мәрте ғана келуге шамасы болған оқу оқып босағанда жұмыс жасап жүрді сол себепті қанат келсе үй іші мәз болып бір жарқырап қалатын алайда екінші күннен бастап әкесі қайтадан ішкілікке салынып үйдің бетін көрмей кетті қанат ата-анасына өзбек қызына қашық болдым деп қалай айтарын білмей әбден састы әкесінің ішіп кеткенін естіген соң анасының көңілін түсіремін бе деп тағы ойланды бірақ амал жоқ айтуға тура келеді белін бекем болып анасымен нақтылап сөйлеспекші болды өзбек қызын үйге келін қыламын дегенді естіген анасының төбе шашы тік тұрды жақтырмағаны көзінен ақ көрініп тұр бірақ баласының айтқанынан қайтпайтынын біліп амалсыздан ұқсатын берді Әпкелерде қарсы болып кеше ғана мәре-сәре болып қуанып отырған отбасының қазан-ошағы төңкерілгендей үйдің жалғыз ұлы айтқаннан қайтпады тағы да уақыттар өтіп жатты оқуды бітірген соң оны алып келемін деп жоспарлаған қанат арман қуып қалаға қайта кетті бар ойы дианада соңғы оқу жылын жақсы аяқтап екеуі де дипломдық жұмысты аяқтап қызылға бітірді армандарының бір бөлігі орындалғандай екеуі де қуаныштан төбелері көкке жетті барлық жиын ойын-сауықты орталармен бірге ұйымдастырып жаңа өмірге қадам басуға көшті диананы алды да өз үйіне екі адам болып қайтып бара жатты армандарының алар асуы үлкен алдыға қойған мақсаттары анық жүздері жарқын махаббаттарының шегі жоқтай бақыттан басы айналып келеді анасына орамалыңызды дайындаңыз дегенді естіген диананың жүзінен де нұр шашылып қуанып келеді әне міне дегенше қанат пен диана да келіп жетті ырымын жасап қанаттың анасы жаңа келінге ақ орамал жауып екі жасты отқа май тамыздырып үйге оң аяқпен кіргізді екеуінің қуанышында шек жоқ барып шымылдықтың арғы жағына жас келінді жайғастырып үстіне ақ орамалмен қызыл халатын кигізіп берді алайда бұл қуанышқа көп адам келе қойған жоқ өзбек қызын келін қылды дегенді естіген ел-жұрттың мазасы қашқандай алайда қанаттың отбасы ештеңеге қарамастан беташарды өткізіп алды кешірімші мен қуғыншы деген атымен жоқ себебі өзбекстандағы денаның ата-анасы хабар бергенімен олар мұнда келе алмады қыздарының бұл шешіміне басында қарсы болған олар кейін амалсыздан келісіп қыздарына ақ батасын берген еді арада біраз уақыт өтті ел-жұрт дүрлігуі әлі басылар емес жалғыз баласына қазақ құрып қалғандай өзбек қызын әперіпті не қуғыншысы жоқ беташарды өткізе салды келіннің сұрауы жоқ екен ешкім керек болмаған соң ала салған ғой мүмкін бүлдіріп алған шығар деген қауесеттер ауыл-ауылды аралап кетті оған шыдамаған атасы ішкілікке одан сайын салынып ақысын кемпірінен алады онсыз да ит терісі басына сыймай жүрген ене жаңа түскен келінге зекіп отырса опақ тұрса сопақ қылды байғұс қыздың жазығы өзбек болғаны ма сонда енесінің зекігені аздай ортаға қайын әпкелері мен қайын түсті келін емес күң сияқты жоқ тіпті күңнен де бетер есекше ысқылап итше тепкілеп жұмсайтын дәрежеге де жетті сонда да байғұс күйеуін жақсы көргеннен бірде-бір рет артық сөз айтпай сол үйдің отымен кіріп күлмен шығып жүрді ешқандай жерден бір түйір шаң табылмайтын ісі деген тап тұйнақтай үйін айнадай етіп жинап тамақтың да түр-түрін жасап қоятын бәрінің көңілінен шығу үшін отқа да суға да түскен келін болды тек жазығы ұлты басқа болғаны арада зымырап тағы да уақыттар өте шықты алайда жаңа келін әлі де құрсақ көтере алмай ауруханаға апарса ешқандай кемістігі жоқ денсаулығы жақсы кінәрат балаңыздан шығар деген дәрігердің сөзін естіген ене оны білде жоққа шығарды қарайған кекірейген енесі онсыз да ашуы ішіне сыймай жүрген үйге келгенде келінін тепкінің астына алды енесі баламның басын айналдырып тиіп алғаныңыздай енді бала да туа алмайды екенсің бала туғаныңмен қоймай ұлымды бедеу қылдың исалаң жалғыз ұлымнан немере сүйем деген үмітімді көкке ұшырдың ғой оңбаған сол арада қанат келіп қалып апа бұныңыз не бүгін болмаса ертең болар бала белде неге сонша тепкілейсіз қойыңыз енді араға түсіп әйелін қорғады ашуы басылмаған анасы балам есіңді жина мен саған басында айтқанмын алып келме дедім ата-анаңның айтқанын тыңдамаған осындай болады бүгінде де болмайды ертең де болмайды қатының бедеу бедеу сенің мәпелеген қатының бедеу деп айқайлай не дина бұл рас па динада үн жоқ жылап қала берді өзінің емес күйеуінің бедеу екенін біле тұрып күйеуінің намысын жері қылғысы келмейді сірә барлығын өзінің мойнына алғандай үнсіз көз жасына тұншығып барады қанат болса апамның айтқаны рас екен оны тыңдауым керек еді сәби сүйе алмаймыз ба мүлдем сүйе алмаймыз ба олай болса керегім де жоқ деп ашулана үйден шығып кетті бұлай боларын мүлдем күтпеген диана одан бетер күйзеліске түсіп көз жасы тиылар емес сол күннен бері отбасындағы келеңсіздік мүлде күшейді сүйдім күйдім деген күйеуі де өзгерді қайын әпкелері үйге қайта қайта келіп келіннің мазасын алды бұрынғы диананың жарқын жүзі солып қалған ішіндегі мұңы көп жүрегі соғып тұрғанмен мұз болып қатып қалғандай ешкімнен сүйіспеншілік күтпеді жанына жақын ешкім жоқ елеусіз қалған адамдай бірде шыдамай қанатқа мен емес сен бедеусің апаң жалған айтты деген еді байғұс әйел оңбай соққы жеді сен қатын менің шешеме жала жаптың тағы мені бедеу деп қараладың шындыққа сенбеген қанат әкесі сияқты аузы құрғамайтын болды бұған тағы да дина кінәлі алайда бұл енесінің ойы тұрмыс құрғанда сынып қалған телефонның орнына қарапайым 5000 теңгелік телефон алған телефонына өзге елден қоңырау түсті көптен бері ол нөмерге қоңырау келмегендіктен мұз жүрегі ерігендей алып ұшып келді алғаны сол еді арғы жақтан таныс дауыс дена бұл сенбісің қалайсың жарығым нөмеріңді әзер таптық мен көрші апаң насима боламын ата-анаңнан айырылып қалдық жол апатынан екеуі де көз жұмды бүгін жетісін өткізіп жатырмыз көлікте отырған бес адам да қаза тапты саған дер кезінде ескерте алмадық екеуін де әжеңнің жатқан жеріне жанына жерледік менің телефонымда бірлік жоқ аман бол қызым деді де телефон тұтқасын қоя салды жалғасы бар